انا ماشي على البسكليت ما الا اجت السياره من, من ورا ضرب ضربتني وكبوا هالحلو بالارض واندحكلت انا بالارض كمان أنا سعيد رباط آه، من آه، من الشام من الأيمرية عمري 23 آه، مواليد 95 عندي أربع أخوات أنا الخامس اخواتي شلون اخواتي شلونهم ابي بلشت بالمصلحه كان عمري 17 18 سنه بعد البكالوريا يعني بس بعدين قاعدين نحن انا اولاد خالي عندنا عندي اولاد خالي قاعدين شو رايكم انا بعرف بالمصلحه وكل واحد بيحط شويه مصاري مثلا نفتح نفتح محل صغير او بسطه دورنا على محل لقينا لقينا بسطه بالامنيات نزلت الامنيات بسطه صغيره جبنا العده اول شيء بلشت بصينيه نابلسيه صارت مسلوقه هلا شوي ثاني عم عم نكبر صرنا نزلنا حلوات بالجبن نزلنا المخشوشه نزلنا الحلويات العربيه اهلا وسهلا تفضل نابلسيه مدلوقه نابلسيه اهلا وسهلا حلاوه بالجبن قد ما الواحد طلع يمين وشمال بدك تاسس فيها يعني بدك تشتغل بلد عايشين فيها بدك تاسس فيها يعني بالنقر بنقر على الحجر بتضل عم تنقر على الحجر الا ما ينبخش اخر شيء يعني بدك بدك آه، بدك تسابر يعني